そうですおいナイスョーはいじゅんちゃん、はい、5番アイアン、うん、風強くてもう目が開かない5番アイアンでここまで来るんだったら3番アイアンと4番アイアン 男だと思われる惹かれちゃう惹かれちゃう、うん 強く打った強く打った今日はグリーン速いよもうちょっとあるか1メートル弱右から出たちょっとあでも大丈夫 かす浮かす浮かしますはいよもうちょっと大丈夫そっから入れようパターおーナイスオッケー ようにトリッキーだね加納さん超える超える右から内緒いいよ内緒超えた超えたさあパー5セカンドショットです じゃうんだねどういう戦略でいきますか番で低く出ます、低く出すはい低くねまあ上も林があるからね木が出てるあら のだいぶ手前に切ってありますああちょっとちょっとちょっと <laughs> ちょっとうまいよこれはナイスナイスオンハンジュンちゃんオッケーですナイスやるねあの見えないとこからナイスイン